빵! 상일 네 빵! バンうバン頼んでないけどねバン すちゃんはいなんか頼んだえなんか頼んだもういろいろ頼みましたけど何頼んなんでそれ何だなんか来たよえー、なんかあのちゃんなんかも来たんだねはそれはあのバディローションな めっちゃ頼んでるじゃんあそれはねあのゆかのあのなんていうかそろそろ夏だからさ涼しく <laughs> 夏だから涼しくなんていうかあの水温入ってるとかうんそうそうそうそうそ何何うっうあの いやいやいいんじゃないそれぐらい、うん、多いね、うん、かわいいやろ <laughs> 好きやろ結構、うそうそういういけどうんうん、いいんじゃないいいんじゃないうんうんいいよ、うん、いいいんだこれはちょっとやだや完全にすんちゃんの好みじゃんそうですよいや それね使えなかったらまあそのお母さんにあげたりあれだよあこれああれあれだよこれあの買い物するときさ買い物するときこれあの入れたやつでこれこうやってさいや全部落ちちゃう 縫うよそれ縫ってよこれねあのね大きいやつなんかスイカとかさちょっと大きいなんかこういうの買った時これおお、おおおおおおおおおおおおおそうそうそう親父が言うたら、おおこれはあのかわいいねえかわいいやろ、うん、かわいいこの浴衣似合うかなと思ってさうん知らないで聞いてねねえそううん、あとこれはあの最近あの腰痛いじゃん そうだから腰痛いっていうからさあのちょっとあのうさぎちゃんが上にある感じでうさぎちゃんがちょっとドゥルルルルってきてマッサージした時使えってことでさどうこういうのいいんじゃない使ってみてもさうん可愛、いいじゃん可愛いいじゃんこれこれこれ結構すっきりすると思うよ体とかもなんか結構いいじゃんこの人だからいいやーゆかがもっといいでしょう俺はゆかの体が好きパン これを重ね上げるね <laughs> うん暑かったらこれ着てもいいけどね、oh, no. まあまあちょっとどういうといいよいいようん全然全然まあ使わなくてもいいしさなんかまあもういっぱいなんか茶なんかも買ってるから俺も茶なんか買ってるから使わなくてもいいし使ってもいいしそれはゆかとうちのお母さんの次第だねわかりましたはいありがとうございます いいよ <laughs> まあまず俺は彼が好きだけどね <laughs> これはこれは本当にあのあれだよ本当もうスイカそうそうそうそうそうそうだから大丈夫だよまあゆかが来たから来てもいいからね、うん、なんで待ってるなんでなんでなんでんでがってなで Thank <laughs> you.